آه، عجبنا كيفاش آه، تحول الشخصية والملامح وال comportement نتاع الاكتور كيفاش من الاول هو كان آه، كان خايف من امه كيفاش كان ديما كيفاش كيفاش يقعد وكيفاش يتحرك وبعد كيفاش ولا فرحان كيفاش ولات كيفاش ولا يعبر وكيفاش وجهه ملامحه وكيفاش يتحرك وكيفاش يتكلم وكل شيء. وانت بنزرتية؟ تسكن في بنزرت؟ شنو اسمك سامح؟ juste الاسم؟ فرح شرفوا بك فرح le fait انه ثم سينما يحل في مازال هما قالوا قبل يحكيوا على ال qualité قال لك ال qualité خايب احنا نحمدوا ربي اللي يعملوا لنا سينما مش لازم نحكيوا على ال qualité. قبل كيفاش كنت تعمل؟ آه، قبل ما كنتش معناها عندنا سينما ما, خلطتش يعني حتى كي ما كنتش فما سينما حاجه كبيره معناها حاجه مهمه بالنسبه لنا آه، معناها انه نولي عندي سينما نولي نجي نتفرج في افلام يحطوا لنا مسرحيات معناها حاجه باهيه برشا قداش من مره جيت لهم اللي حل في اكتوبر 2015 برشا مرات ثمانيه مرات حاجه ايه برشا مرات فين عام تقرا؟ شنو؟ فين سنه تقرا؟ آه، deuxième ان شاء الله بنجاح وانت؟ آه، شرفوا ساعة آه، اسمك؟ نرجس شرفوا نرجس آه. كيفاش ظهر لك الفيلم وشنو هي موقفك من انه ثم فضاء ثقافي في بنزرت؟ c'est bien d'ailleurs عندي انا هذه ثاني مرة نجي لهنا كل مرة تعجبني ال projection c'était صحيح l'image ما كانتش باهية برشا اما c'était bien آه، عندنا لا شونس أن نتفرجوا في دي فيلم آه، مشاو للفيستيفال وربحوا des جوائز c'est bien quand même من اني نقعد نستنى حتى يهبط الفيلم على الانترنت و piraté ونتفرج في piraté. c'est bien حلوه الفكره وفما مسرحيات ديجا تخي بيان قداش من مره جيت للماجستيك من اللي حال في اكتوبر؟ هذه ثانيه ولا ثالث برشا ما جيتش برشا الحقيقه وقبل كيفاش كنت تعمل نستنى فيلم حتى يهبط بيراتي على الانترنت يعيشك رحمه عسلامه عسلامه فيلم والله سبا مش خايب حلو شنو اللي مش خايب وشنو الحلول آه كيفاش تطرح الوضعيه نتاع العبد في في في وسط عائلته كيفاش يتعامل معاهم كيفاش يتعامل مع لونتوراج نتاعو وبعديك كيفاش حاول يتحرر من الضغوطات اللي متكومه عليه معناها لقى روحه ضايع فيت معناها كي بعد سنين تعديو 25 سنه من عمر هادي تعديو في الفارغ ما ربح منهم شيء بعد كي قال الفرصة اللي هو باش يتحرر تحرر انا سي سا وحكينا على الفيلم تو باش نحكيو على القاعه اللي بثت في تبث فيها الفيلم le fait انه espace كيف هذايا موجود اليوم في بنزرت انت شنو بدلك في حياتك يعني ك تونسيه عايشه في بنزرت بس اذا تعمل سمح تعمل سنة هو vraiment قينا شنو نعملوا par exemple كل samedi بعد القرايه نجيو لهنا نتفرجوا في فيلم في مسرحيه حتى اصحابنا ولاو عندهم l'opportunité اللي هما يجيو لهنا يمثلوا واحنا نجيو نتفرجوا فيهم معناها خلق مجال باش احنا نزيدوا نثقفوا رواحنا ونزيدوا نعرفوا حاجات ونبداو cultivés معناها مش نقعدوا نتفرجوا كان وحدنا في في الدار في, في فيلم معناها نجيو مع اصحابنا نجيبوا ميكرا نجيبوا نجيبوا حاجات نعملوا جو مع بعضنا نتفرجوا في حاجه كا. وشنو شنو انت تامل شنو هو حلمك بنزرت ثقافيا؟ نحب يكثروا لي زيسباسي اللي كيما هكا يتحلوا لنا des cinémas اخرين يتحلوا لنا فضاءات احنا نبراتيكيو فيهم المسرح أه، نبراتيكيو فيهم الغناء نخرجوا الطاقات اللي فينا معناها ما نقعدوش محبوسين كيف هادي قبل <laughs> ما نقعدوش محبوسين في في رواحنا